قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسمع ما شئت وتا خنبري الله صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي بخلقي خەڵکی گەیشتووە توقفي بخمراني بيشو أويا پێشوو شرمت نكرت شەرمت بيك